nikaona wanachuo kama vile wana hofu fulani, nikaona hapa hawataweza kunipa jibu kamili, jibu kamili. Mimi nikasema hivi, hebu naomba hiyo hiyo namba ya huyo kijana yeah. Sasa kweli wakanipa ile namba, nikaipiga na kweli yule kijana akaitika. Nikamuuliza kulikoni, akanieleza bwana, huyu ni kweli Mtoto wako alikuja kwako. na Shabani, mkaaji wa hawa maeneo ya hapa Sabasaba wa ndege. Mara ya mwisho kuongea na binti yangu ni Jumamosi baada ya kupatwa na tukio la msiba kule Misuna, nikamjulisha hizo taarifa kwa kweli alizipokeza taarifa na akanitolea pole. Basi Jumapili nimeenda kwenye mazishi, nimerudi, sikupata mawasiliano na binti yangu. Jumatatu ndo nikaanza kumtafuta, simu ikawa inaita haipokelewi, simu imeita sana, hata sielewi kwamba ni kwamba nimepiga mara ngapi ile namna tu ya kujiuliza, mbona hajaniuliza taarifa zozote za msibani? Basi nivyo mtafuta siku hiyo, nikaona mbona simu inaita hajapokea. Basi nikapata faraja kwa baba yake, akaniambia hivi, unatokeaga dharura, mtu akawa na dharura, basi tulia, anaweza akapokea. Nikatulia. Jioni ile mm. karudia tena mm. kutafuta. Nilivyorudia tena jioni ile kutafuta, nikajua hizi ni saa za mapumziko, mm. hamna kipindi, hamna nini, ngoja nirudie saa za mapumziko, labda ataitika. Hakuitika na simu ilikuwa inaita kama kawaida. Basi ilibidi niendelee kuwatafuta wenzake wanachuo, wanachuo wenzake ambayo nilimtumia binti anaitwa Nasra japokuwa sijui jina la baba yake. Na Asra huyo akanijibu, kwa kweli mama, ngoja nishuke kule domuni nikamwangalie. Alipofika domuni, akauliza wenzake, wakasema huenda ameenda kula, na mimi nikampa maagizo, nikamwambia kama atakuwa ameenda kula, akitoka basi uniambie. Nikaona kimya. Kachukua muda kidogo, baadaye tena nilipokuja kumpigia Nasra akaniambia ngoja nikutumie namba za wenzake ambao wako domu moja yani wanaishi nao pamoja. Aliponitumia zile namba nikajaribu nika kuwatafuta wale wa uh, binti, hawakupatikana. Nikatafuta tu namba nyingine ambayo ni ya rafiki yake ambao huaga mara nyingi wako naye ambaye anaitwa Zuu. Sasa sijui hiyo Zuu ni Zulfa au nani, basi mi nilikuwa nimehesabu tu kwa jina la Zuu. Nikamtafuta Zuu akaniambia mimi niko nyumbani Dodoma, lakini kule mwenzangu mbona sijawasiliana naye, mimi mwenyewe nimemtafuta hajapatikana, inakuwaje mama? Basi yule binti akapatwa na mshtuko, akaa amenurushia namba za wengine. Basi nilipopambana hivyo, nikaona wanachuo kama vile wana hofu fulani, nikaona hapa hawataweza kunipa jibu kamili, jibu kamili. Nikajiongeza tu katika mawazo ya, ki, ya kufikiria nikasema huyu mtu mbona alikuwaga na mchumba wake wakiwasiliana naye na ambaye alishanijulisha haya maswala na babake anajua kila kitu hebu eh, ngoja nimtafute, ni dada yake mkubwa, kwa sababu dada yake mkubwa alikuwa akiwasilianaga na huyo mchumba wake. Nikamuuliza, vipi binti yangu mama Yasiri ambaye anaishi Moshi maeneo ya Uchira kijiji cha Koresta, Koresta. Kwa Koresta nikampigia nikamwambia mama vipi, uko kazini? Ananiambia yeye, eh, mama, niko kazini. Nikamwambia sasa, hebu jitahidi mtafute mwenzako, hajapatikana tangu jana. Akasema kwani hajapokea simu tangu jana? Tumepiga sio chini ya mara ngapi, meseji zimetumwa, hamna meseji iliyojibiwa. Basi akaanza pale pale kumtafuta huku akiniuliza kwa nini mama asipokee simu? Mbona huyu mtu hanyamazagi? Hata siku ikapita, imekuwaje? Nikamwambia ndio hivyo basi. Akapiga kwa huyo kijana, alivyopiga kwa huyo kijana akapokea, akawa na kigugumizi, hakuweza kusema vizuri. Basi binti yangu akarudia tena kumtafuta, alivyompigia ndio akamjibu kwamba kweli nilikuwa naye lakini hayupo duniani. Ndo binti yangu kachanganyikiwa pale, nikipiga simu hawezi kunijibu. Baadaye nikaona walimu wenzake ambao walikuwa wana, wako naye kazini pale wakaniambia, madam hawezi tena kukujibu lolote, amepokea taarifa sio nzuri. Basi na mimi pale pale nikapatwa na mshtuko. Mimi naitwa Hasani Abdalla ni mzazi wa marehemu. Sasa niongezee tu kwenye hiyo taarifa au tukumbushane kwamba hiyo swala la kutafuta kumpigia tulikuwa pamoja. Baada ya mshtuko, tukuona kwamba mbona, kwa nini apokei simu tangu jana? Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumaa ngapi? Jumatano mchana. Nikaambia sasa, ndio ile amesha ameshamwambia, akaniambia nimesha nimeshamweleza Nusukurusumu ampigie. Baada ya muda kidogo, ndio tukampigia Kurusumu tuka, tunaona analia analia sana, tukasema mm, kwa nini analia? Mimi nikasema hivi, hebu naomba hiyo hiyo namba ya huyo kijana yeah. Sasa kweli wakanipa ile namba nikaipiga, na kweli yule kijana akaitika. Nikamuuliza kulikoni, akanieleza bwana, huyu ni kweli mtoto wako alikuja kwako, nikampokea. Sasa amepata alipata homa kidogo, alipatwa na homa, yaani alipatwa na homa ghafla, anavyoongea ghafla, nikamkimbiza hospitali. Madaktari wakajitahidi kadiri ya uweza wao, haikuwa riziki pale pale. Mimi nikasema ina lilahi. Nilivyosema hivi, familia ikaitikia kwamba tayari tuna nini, tuna msiba. Kuna swali nilimuuliza Nikamwambia hilo ni tukio la siku gani? Naona eh? akaniambia ni tukio la Jumatatu. Hiyo si ilikuwa ni tukio la Jumatatu. Siku hiyo tunapiga simu ilikuwa ni Jumatano. Sasa nikamuuliza tu swali kwamba kwa nini sasa saa zote hizi au siku zote hizi usiniambie? Akasema mzee, mimi hii ilikuwa kwenye mfadhaiko. Ndio jibu ambalo sasa mimi mwisho kabisa nikamwambia basi kama ni hivyo, na mimi tayari nishakuwa nimeshafadhaika kwa kweli. Kaambia basi kama ni hivyo bwana. Kwa hiyo ume, umesema ame ame ame ame, nini? Sema bwana ni, ni, ni, ni, ni, ni sukari ilipanda. Ni sukari ilipanda. Sasa mimi sikuwa na shida hilo kwa sababu amemfikisha hospitali, dokumenti zote nitazipata hospitali. Nikamwambia yule kijana, sasa bana, mimi nikuombe kitu, wewe niletee yule binti yangu mimi nizike. Mambo mengine tutaendelea. Ndivyo nilivyomweleza ule kijana. Kwa hiyo mimi taarifa fupi ndio hiyo, ni kwamba kifo cha mwanangu kinahusishwa na waziri ajali, ajali, ajali ya waziri. Ukweli ni kwamba mpaka tarehe ishirini na, na, na tisa eh. binti yangu alikuwa anaongea na mama yake kwa hiyo ina maana kwamba yeye alikuwa yu, sasa hajasema kwamba alikuwa shule, lakini alikuwa yuko hai na anaongea na mama yake, anawasiliana kama kawaida. Sasa mimi hapo, hata mimi mwenyewe hapo sisadiki kwamba hilo swala linaweza likahusishwa na mwanangu. Hiyo hiyo sisi ya mm. Jumamosi, kwa sababu sisi tulipopata msiba, mama yake labda akamwambia, ndo akanipigia mimi, niambia bibi, eh, nimesikia na mdogo kafariki. Nikamwambia ndio akanifariji tu hapo, nilikuwa nalia, nikawa nitanyamaza, Kanifariji kasema, bibi, huwa na subira, ndo hali ya dunia ndio hii. Jumamosi saa kumi tuliongea naye mimi kama bibi yake, nilimchunguza mtoto kuanzia uso, mwili wote, sijaona alama yoyote hata kidogo. Sijaona, mimi nilimchunguza kwa kina kabisa, alama yoyote sijaona. Naitwa Kurusumu Asani Selemani. Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nizungumze hapo ni kwa upande wa, ma, wa, wa matapishi ambayo tunaambiwa uchunguzi unaendelea kufanyika, tukaambiwa kuna matapishi ambayo yalitapika yatapelekwa kwa mkemia mkuu kwenda kuyapimwa, lakini hatuna imani hatujayaona hayo matapishi kwamba yalikuwa mm. yalikuwaje na hayo mabaki ya chakula kwamba ni kweli yalikuwa hayo au hayo matapishi kweli ni yalikuwa hayo au hapo tuna mashaka. Kitu kingine ambacho pia tuna mashaka nacho ni upande wa ushirikishwaji. Tangu tunaambia uchunguzi unaendelea kufanyika, uchunguzi unafanyika, uchunguzi unafanyika, lakini upande mmoja ndio ume, umebezi sana katika ku, ku, ku, kushirikishwa lakini kwa upande wetu sisi kama wanafamilia hatujahusishwa na kitu chochote, kwamba sasa hebu tunataka mje mshuhudie matapishi labda yalikuwa haya, ili na sisi tuone kweli yalikuwa haya, kama hata ilikuwa kwenye gauni ya ya ya ya ya, ya, ya mdogo wangu ile, nijue kweli hii ilikuwa kwenye gauni ya mdogo wangu, matapishi yanaweza akawa yawe ni ya kweli na hayo mabaki ya chakula hatujashirikishwa. Ina maana sasa hapo hata jibu litakapokuja kutoka tutakuwa hatuna imani nalo kwamba ilikuwa ni kweli, ni kweli yalikuwa yale au sio yale mimi niongezee kwa upande huo mm-hmm. um, maanake sasa hapo baada ya kutokea tukio kama hilo mjomba ndo wakatuma taarifa baadhi ya watu ambao wako kule kwenda kuangalia kama kweli alikuwa ni mwenyewe au sio mwenyewe